I said, now, I remember the last time I met you uh, in Atatayam, you were playing in Atatayam. I was with Baba, I remember Baba? Baba, Baba died. Baba, Baba, nobody there. Oh, you were, ah. Good to see you. Good to see you. Thank you. So I said, what a nice to see you. yeah. pernah bisa nulis. Apa namanya? Aku pernah lama tak main. Bokaran, tangan bokaran. Apa itu? Kau tak mau ni? daripada dulu lah. You play. You play. Uncle Leo eh? Haa. Ah, ah. Uncle Leo. <laughs> Jimmy Win. Jimmy ya. Tapi ya, saya main dengan Jimmy ya. Saya belajar banyak. Apa yang aku belajar lagu semua. Excite lah, apa lagu semua. Aku di dalam buku. YouTube, YouTube. Kita dulu yang kita orang tak segan kan. Kita campur semua. Saya campur apa mau belajar. Ya, lama eh bayu banyak. Eh. Hmm. Dia bagi kita orang di sini. Tiga puluh dah. Nah, main penjalan kadang-kadang. Berapa? lama? Berapa? Berapa? Tengah, tengah, tengah. Kurang nanti. Ayah 81. Ha. Kami tu 82 lah. Ha. Sama. Eh, sama. Serius, you, you. Nanti. Ha? Nanti tadi. Ah, ha, sama. Ayuh. Oh, ayuh. Oh, This is why. Ah, This is why I cry, you know. Ha. Aduh. Ini buat bulan bulan apa? Bulan Oktober. Oh, you. Oh, you. Oh, you. Oh, you. Main sikit. Sama. Wah, ini sama lah. 80, 81, second time, sama. Lu berapa? Dia cakap cakap dia baru tapi dia agak kan? eh dan cakap cakap dia tenis dia main dia jogging tau dia tak sampai 60 ni eh ah, tak sampai 60 Francisco. sky